eskerrik asko barainoen horreari, kirolkudeketaren sektore lan prekaritatea Eta bidezko hitzarmen bat aldarretzeagatik. Hiru hilabete daramatzegu, etengabe aldarrikatzen, eta patronalak ez du inolako borondetedik erakutsi progozamen bat e, adosteko. Soldatak ez atoz bat egungo egoerarekin. Kasu askotan, egunean, lau edo bost ordu kateatzea lortzeko, beste kirol instalazio batzutara joan behar dugu. Sektoreko enpresek elkarte bat sortu dute haien artean, Nafarroan, eta ia merkatu osoa kudeatzen dute kirol kudeaketan. Ez dira elkarren artean lehiatzen, prezioak jisten dira, eta langilearen errotazioa oso ohikoa da. Langileei barakako lan baldintzak hobetzea eragotziz. Hori gertatzen denean, ez dute langilea berritzen. Gure lanak, askotan, arriskuak eta esportu fizikoak dakartza, lesio moduan ordaintzen dena. Enpresek ez dute laneko arropa ematen, eta kasu batzuetan, plantillei presio handia eragiten diete, onargarria dena baino gehiago. Beretako lanetako indarkeria dago, ez dituzte protokoloak betetzen, eta bakoitzari erritzen dizkioten lanorduei presionatzen dute oso atxeka duta gaude erakundeekin, batez ere udalarekin, tartean barriengoarekin. KPIA igoz zaile enpresei, baina horiek ez dute eraginik langileengan. Erakundeek ez dute ez egin gure alde. Argi daukagu oso garrantzitzutxat jotzen dugu horrelako elkartasun sareak eratzea. Lan ere mu prekaizazioa etengabekoa dela ikusten baitugu gora langileen borroka. Izeste